Como consultar as bases de dato desde a casa. O primeiro que hai que facer é ir á páxina web do Servizo de Biblioteca da UDC. Unha vez dentro da páxina, debemos premer en acceso desde fora. Despois prememos en autenticarse. Aquí pídenos o usuario e contrasinal da UDC. Despois iremos a recursos de información e dentro de recursos de información escollemos bases de datos. Aquí aparece unha listaxe alfabética de todas as bases de datos as que está suscrita a universidade. Por exemplo, do noso interese é a base de datos estatista. Prememos aquí en acceso e E xa vedes que eh, temos a pantalla e estamos identificados como Universidade da Coruña e poderemos facer as buscas como se estivésemos na facultade. Se desexamos consultar outra base de datos, vou pechar esta lapela, imos aquí, a esta, e deberemos ir hacia atrás na navegación, retroceder, para non sair desta listaxe e poderemos Mm, premer, por exemplo, en Xavi. Damos de acceso. Recordade que Xavi é a única base de datos que nos vai pedir dúas veces a nosa identidade. Identifica na parte dereita da pantalla a Universidade da Coruña, temos que dar a proceder e volve a pedirnos outra vez aquí o noso usuario e contrasinal da UDC. Aceptamos a condición de licenza de uso e como vedes Xa estamos dentro da base de datos e poderíamos facer as buscas que necesitemos para os nosos traballos de clase. Ben, se na consulta de calquera base de datos tedes problemas ou para topar información ou para descargar documentos, podedes poñervos en contactos coa biblioteca a través dos nosos correos e a través da, do teléfono.